үн жыштыгынын термелүүсүн берүү үчүн жогорку жыштыктагы термелүүлөр колдонулат бирок алардын амплитудасы үн жыштыгы менен өзгөрөт жогорку жыштыктагы сигналдын амплитудасын аудио жыштыгына ылайык өзгөртүү амплитудалык модуляция деп аталат атайын модулятордук түзүлүштө төмөнкү жана жогорку жыштыктагы термелүүлөр жогорку жыштык термелүүлөрдүн амплитудасы үн жыштык термелүүсүнө ылайык өзгөрө тургандай кошулат модуляцияланган толкун формалары өткөрүүчү антенна тарабынан чыгарылат Ошонтип, өткөргүч жогорку жыштыктагы термелүүлөрдүн генераторунан үн термелүүлөрдүн булагынан жогорку жыштыктагы сигнал модуляцияланган амплитудасы өзгөргөн түзүлүштөн жана берүү антеннасынан турат